He kephalee, kai hai heires. Entae kephalee thrix estin, he etis to ecteni, ectenis detai, duo ota, krotafoi, kai to prosopon. En prosopoe eisin to metopon, kai hecateros ophthalmos, haeris, meta duo mukteron, to stoma, hae pareiae, kai to geneion stoma toe mustaki kai tois keilesi he glossa meta tes huperoes tois odusin en the ganfe lei siagoni per i frattomene esti totu andros genejon poogoni ho ho thalmos de en ho e to kuklopion kai he kore esti blefarois kai ofrusi periballetai. He heir systaleisa pygme ectafeisa de palame senar esti. Entoe mesoe coilon cotule esti. Toperas tes heiros ho anticheir esti. Meta tetaron dactulon tu decticu catapugionos mesu para mesu cae o titu, micru. En hecastoe treis eisi scutalides, cae tosutoi conduloi meta tu onucos.